अगर आप भी चाहते हैं कि आपन म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले एगो हम हमर दिल हमर जान तीनों तो है रेहा एगो हम हमर दिल हमर जान तीनों

एगो हम हमर दिल हमर जान तीनों तो है रेहा एगो हम हमर दिल हमर जान तीनों तो है रेहा

हमर जान तीनों तोहार हा एगो हम हमर दिल हमर जान तीनों तोहार हा तोहरा बिना ए हसीना तोहरा बिना ए हसीना लागे जियल बेकार हा एगो हम हमर दिल हमर जान तीनों तोहार हा एगो हम हमर दिल हमर जान तीनों तुहार